Sevgili okurlar merhaba. Bu videomuzda sizlerle beraber e, farklı bir stencil denemesi yapacağız. Bildiğiniz üzere artık sokakta herkesin sırtında gördüğümüz sırt çantalarımız, sırt çantamızı birazcık daha kendimize özelleştireceğiz. E, bunun için buraya bir stencil çalışması yapıp benzerlerinden farklı bir çanta yapmaya çalışacağız. Bildiğiniz üzere bu çantalar Fiyatların çok ucuzlamasıyla beraber piyasada sıkça insanların sırtında görmeye başladık. Dilerseniz projemizi detaylarına geçelim. Bu deseni ben internetten buldum. Frankenstein'ın silüeti. Bu deseni çantama uygulayacağım. Üzerine de kendi fontuyla yazısını yazacağım. Şimdi projemize başlayalım.